とこがギリギリ kali hitam, Hitam, tam, tam. Hmm. timpa tam perkali badan dia berat hajar tam hmm. mbak tam Nigga. Itan. Ayo, terkam lagi, Tam. terkam. Duga, duga, duga. Tipa, Tam. ayo, ayo, Tam. tangkap, Tam. Ayo, ayo, ayo. Ajar, Tam. <laughs> eh si hitam bandelnya wah oh, ya, ya kecil aja makan hitam <laughs> hmm, hmm, hmm, tuh berani nggak sama yang putih Hmm? Nah, itu yang hitam. Ah, yang makan tuh yang kecil. Gigit. Wow. gendut. makan tamu Yo yo yo yo. Eh, eh digigit. kecik. <laughs> Hmm, diajak main. Hmm.